error and debugging using Eclipse પરના આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું સરળ જાવા પ્રોગ્રામ લખતી વખતે શક્ય એરર કઈ છે એરરોને કેવી રીતે ઓળખવું અને એક્લિપ્સના ઉપયોગથી સુધારવા આ ટ્યુટોરીયલ માટે આપણે વાપરી રહ્યા છીએ ઉબુન્ટુ 11.10 અને એક્લિપ્સ 3.7 આ ટ્યુટોરીયલનું અનુસરણ કરવા તમને જાણ હોવી જોઈએ કે એક્લિપ્સમાં જાવા પ્રોગ્રામ કેવી રીતે બનાવવું અને રન કરવું જો નથી તો સંબંધિત ટ્યુટોરીયલ માટે અમારી વેબસાઇટ જુઓ સરળ જાવા પ્રોગ્રામમાં લાક્ષણિક એરરો નીચે આપેલ હોઈ શકે છે અનુપસ્થિત અર્ધવિરામ મેસેજની ફરતે અનુપસ્થિત ડબલ અવતરણ ચિહ્ન ફાઇલ નામ અને ક્લાસ નામનું અયોગ્ય મેળ નાના વણાક્ષરમાં પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ટાઇપ કરવું આપણે પ્રોગ્રામ લખીશું અને ત્યારબાદ આ દરેક એરરો કરીશું અને જોઈશું કે એક્લિપ્સ માં શું થાય છે અહીં આપણી પાસે એક્લિપ્સ આઈડી અને હેલો વર્લ્ડ ટ્યુટોરીયલ માટે વપરાયેલ પ્રોજેક્ટ છે આપણે પ્રોજેક્ટમાં નવા ક્લાસ બનાવીશું અને નવો ક્લાસ વાપરીશું ક્લાસને એરર ફ્રી નામ આપીએ અને public static void main method stub પસંદ કરીએ પેકેજ એક્સપ્લોરર નાનું કરીએ કમેન્ટો રદ કરીએ અને અમુક એરરો સાથે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ઉમેરીએ એક્લિપ્સમાં જે લાઇનમાં એરર છે તે લાલ ચોકડી ચિહ્ન સાથે ડાબા હાંસિયા પર દેખાશે આ કિસ્સામાં systemoutprintln લાઇનમાં એક એરર છે અને તેથી ડાબી બાજુએ લાલ ચોકડી ચિહ્ન છે ચોકડી ચિહ્ન પર માઉસ ફેરવવાથી એરરોની યાદી દ્રશ્યમાન થાય છે પ્રથમ દ્રશ્યમાન થયેલ એરર છે syntax error insert semicolon to complete block statement કારણ કે આપણે પ્રોગ્રામના દરેક સ્ટેટમેન્ટને અર્ધવિરામથી અંત કરવું પડે છે તો ચાલો સ્ટેટમેન્ટના અંતમાં અર્ધવિરામ દાખલ કરીએ Ctrl એસ સાથે ફાઈલને સંગ્રહિત કરો નોંધ લો કે જેવું આપણે અર્ધવિરામ ઉમેરીએ છીએ અને ફાઈલને સંગ્રહિત કરીએ છીએ પ્રથમ એરર જતી રહે છે હવે ફક્ત એક એરર છે જે દર્શાવે છે hello world cannot be resolved to a variable જેનો અર્થ એ છે કે કન્સોલ પર કોઈપણ સંદેશ દર્શાવવા માટે મેસેજ બે અવતરણમાં સમાવિષ્ટ હોવું જોઈએ અવતરણ ચિહ્ન વિના જાવા વિચારે છે કે હેલો વર્ડ એક વેરિયેબલનું નામ છે ચાલો મેસેજની પહેલા અને પછી બે અવતરણ ચિહ્ન ઉમેરીએ સંગ્રહિત કરવા માટે Ctrl S આપણે જોઈએ છીએ કે લાલ ચોકડી ચિહ્ન જતું રહ્યું છે અને પ્રોગ્રામ એરર ફ્રી થયું છે તો ચાલો પ્રોગ્રામને રન કરીએ અને જોઈએ કે શું થાય છે રન એએસ જાવા એપ્લિકેશન્સ આપણે જોઈએ છીએ કે મેસેજ કન્સોલ પર પ્રિન્ટ થયું છે ચાલો આગળની એરર જોઈએ આ ફાઈલ નામ અને ક્લાસ નામ મેળ ન થવાથી થાય છે સામાન્ય રીતે આ એક્લિપ્સ પર થતું નથી કારણ કે આપણે ફાઈલ બનાવવા માટે ન્યૂ ક્લાસ વિઝાર્ડ વાપરીએ છીએ અને એક્લિપ્સ ફાઈલ આપમેળે બનાવે છે પણ જો આપણે જાવા ફાઈલને એક્લિપ્સ બહાર બનાવીએ છીએ અને તેને પ્રોજેક્ટમાં ઉમેરીએ છીએ તો એરર થવાની શક્યતા છે તો ચાલો એરરને ઉદ્દીપ્ત કરીએ ક્લાસ નામ બદલીએ જો કે જાવા અક્ષરો પ્રત્યેક સંવેદનશીલ છે તેથી હવે ક્લાસ નામ અને ફાઇલ નામ મેળ ખાશે નહીં નોંધ લો કે ડાબા હાંસિયા પર લાલ ચોકડીનું ચિહ્ન છે અને એરર મેસેજ આવે છે the public type error free must be defined in its own file અને એ પણ નોંધ લો કે શબ્દ એરર ફ્રી લાલ રંગમાં અઘોરેખિત થયું છે જાવા બુદ્ધિશાળી સુધારાઓની તક આપે છે અને આપણી પાસે અહીં બે સુધારાઓ ઉપલબ્ધ છે પહેલું છે rename compilation unit to error free Java બીજું છે rename the type to error જે સુધારા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તે બીજું વાળું છે અને આપણે જોઈએ છીએ કે જેમ તમે કન્સોલ ફાઈલનું નામ એરર ફ્રીથી બદલો છો અહીં એરર નીકળી જાય છે આગળની એરર પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં ટાઈપિંગની ભૂલો દ્વારા થાય છે ચાલો મોટા એસ ને નાના એસ થી બદલીએ આપણે જોઈએ છીએ કે અહીં લાલ ચોકડી ચિહ્ન છે અને એરર મેસેજ દર્શાવે છે સિસ્ટમ કેનોટ બી રિઝોલ્વ્ડ આનો અર્થ જાવા સિસ્ટમ નામથી ક્લાસ અથવા ઓબ્જેક્ટ અથવા વેરિયેબલની અપેક્ષા કરી રહ્યું છે પરંતુ અહીં કોડમાં